Jamen, øh, jeg har været med på OS2 øh, Cloud Day i dag for at øh, få en, øh, en indsigt i, hvordan jeg, jeg kan bruge det ude hos, øh, hos os i, øh, i Favskov Kommune til de OS2-projekter øh, og open source-projekter, som, øh, som vi godt kunne tænke os at, øh, at lade andre hoste, øh, i stedet for selv at, at drive dem. Så det er, har været interessen for at se, hvor nemt det vil være at, at komme over på den, den platform. Jamen, øh, jeg havde nok ikke den store forventning til, til dagen, men jeg synes, det har været, øh, været meget godt, øh, og det, det kunne noget mere, end jeg havde øh, regnet med, så, så det er klart noget, jeg skal hjem og, og teste af.